demak davom etamiz xonalarga ajratish hozir mana birinchi qavatda turibman level birda xonalarga ajratmoqchiman aytaylik mana bu qismida kichik hojatxona bo'lsin mana bu qismida hojatxona bo'ladi volga kiramiz arxitektura bo'limida va devorni o'sha interyerga xos ichki devorlarni tanlaymiz masalan interyor interyor Э, blok work yuztalik yuz millimetrga ega bo'lgan devorni olib э, wall center buni farqi yo'q o'zi bir qatlamga ega bo'lganligi uchun wall center yoki core center line qiladigan bo'lsak ham bittasi bitta e, markazini belgilaydi devorni o'zini markazini belgilaydi shuni olib chizib olaman mana olib o'q chiziq yordamida o'tkazadigan bo'lsam chizib faqat faqat tekshirib olish kerak mana tekshirmasdan chizib yubordim endi chizib yuborgandan keyin tekshirish devorni qayerdan qayergachaligini esinglarda tursa mana shu har doim devor chizishdan oldin uni o'sha proportis bo'limida levellarni berib ketish kerak hozir to'g'ri turgan ekan birinchi qavatdan ikkinchi qavatga chizilishi kerak demak hamma devorimiz to'g'ri mana 3 da ham ko'rib ketish mumkin mana chizilgan o'sha devorlar ho'p endi hozircha birinchi qavatga shu unaqa hali murakkab e, qismga o'tmadik shunchaki ichki devorlarni chizish chizib e, o'sha amaliyotni sinab ko'rish uchun hali qiyinlashmaymiz bu borada endi ikkinchi qavatga o'tamiz ikkinchi qavatga ham e, bo'lishi mumkin ikkinchi qavatga o'tganimizda mana birinchi etajda chizgan devorimiz ko'rinib turadi xira chiziq orqali bu ikkinchi qavatni plan qilayotganimizda chalkashib ketmaslik uchun ya'ni ikkinchi qavatda ham xuddi shu narsani chizib qo'ysak bo'ladi ya'ni mana yuztalik devor olingan ikkinchi qavatdan tomgacha endi bu safar o'zi mana to'g'ridan to'g'ri o'sha narsani berib turibdi chunki biz ikkinchi qavatdamiz o'shaning uchun ikkinchi qavatdan tomgacha e, degan e, o'lchamni beryapti yana bu yoqda ham xuddi shunday hojatxona bo'ladi chizib bu yoqqa e, yoqqa bundan tashqari e, mana bu qismi ulanmay qoldi ushlab turib tortib qo'ysam ulanadi endi bundan tashqari yana hojatxonadan tashqari xonalar ham mavjud mm. aytaylik mana mana bu qismi ham bitta xona mana bu qismi bitta xona e, bo'lsin yana shu devor kerak yana shu arxitekturadagi voldan olib o'tirmasdan devor o'zini bosib turib kritsimada qilib bo'ladi buni bilasizlar buni bosib turib oxirigacha olib borsam bo'ladi shunda mana bu joyni o'zi to'g'irlab oladi kolonnaga moslab endi mana bu yoqdan mm, bitta devor tortamiz o'rtasidan undan avval mm, kelinglar mana mana bu qismini ham yopib qo'yaylik devor sifatida nisbatan yopdim endi mana ikkalasini o'rtasidan bitta chiqindi o'rtasida ushlagan holda devorni bosib qo'yamiz mana o'rtasi keldi mana bu devorimizni cho'zib qo'yamiz mana bu devorni ulab qo'yamiz shunda yaxlit mana bitta xona shakllanadi bu yoqda bu bitta xona va mana bu yerda ham mana bitta xona mavjud bitta xona bitta xona mana bu bitta xona mana bu bitta xona hmm, bizda hozircha shunday qolsa bo'ladi mana mana buni ham uzaytirib qo'ysak bo'ladi bu yoqqacha uch o'lchamli ko'rinishda mana ko'rishingiz mumkin shunaqa holatga keldi endi faqat faqat bu devorlarimiz mana ko'rib turgan bo'lsalaring ya'ni tepagacha emas biz hozir tepagacha yopiq bo'lishi kerak bu devorlar o'shaning uchun buni ham attach orqali tomga ulab qo'yamiz hamma devorlarni belgilab chiqamiz mana uch o'lchamli holatda ko'rib kontrolni bosgan holda belgilayapman mana hamma devor belgilandi attach tomga tomga attach bo'lib hamma devorimiz belgilandi hop kamchiliklar qolmadi endi mana 3D da esinglarda biz aytgandim uch o'lchamli ko'rinishimizda bizda e, bu yoqda visual style bor ya'ni e, visual ko'rinish qanaqa bo'ladi ko'rsatadigan bo'lsak mana wireframe chiziqlar orqali faqat chiziqlarni ko'rsatadi chegaralarni hidden line o'z asosan hidden line ishlanadi ya'ni yashirib reallikka realniy holatga yaqinroq va shaded bu ranglar bilan ko'rsatib beradi bizga bundan tashqari realistik ham bor sal qotadi bunda va real hayotga qanaqa ko'rinadigan bo'lsa shunaqa ko'rsatib materiallarni bizga ko'rsatib beraman tashqi boyagi devorimiz tashqi tarafi ishlaydi biz shadedda ishlaganimiz ma'qulroq asosan qotmaydi shunda kompyuterimiz shaded Mm. demak sizlar bilan bugungi darsda takrorlash bo'ldi takrorlashda biz e, bitta oddiy korobka holatidagi uyni ko'tarib ko'rdik e, bu orqali oldinga o'tilgan e, revitda oldinga o'tgan o'rgangan narsalarimizni takrorlab oldik foydalanib o'rgangan narsalarimizdan foydalanib mana shu uyni ko'tardik e, keyingi darslar ham o'sha amaliyot qismida davom etadi unda ham o'sha e, boshqa yana o'rganish kerak bo'lgan narsalarni o'rganib ketamiz hozircha hozircha esa xayr